Dwi ddim yn meddwl bod lot o myfyrwyr yn cyfforddus yn siarad am mislif. Mae'n rhywbeth bod mae'n rhywbeth maen nhw'n teimlo'n anghyfforddus yn siarad am. Mae'n lot o stig. Dwi'n meddwl mae hynna o, um, o ganlyniad o diffyg um, addysg amdano'r topic, felly os maen nhw'n cael fwy, mae hyn yn gallu um, agor lan y trafodaethau ar gyfer uh, mislif. Ni yn cael rhyw fath o addysg um, yn bioleg, ond nid fel y symptomau a sut i edrych ar ôl eich hun pan chi ar eich mislydd. Tri wis yn ôl roedd ni'n de dechrau ein cyllun mislydd. Ni wedi cael y fen mis T, um, so mislydd, um, mislydd T, a mae'n neud e'n fwy agored, so mae yn rhywbeth i wneud gyda um, period poverty, ond roedd ni, eisiau, roedd ni ddim eisiau rhoi hynna, roi hynna yn y enw, so mae pobl ddim yn teimlo'n um, cywilydd yn dod lan i ni yn fel y sheim ddo ofyn am pethau maen nhw hmm. angen. So mae'n mae sicrhau bod plant ddim yn mynd heb um, uh, cynhyrchion maen nhw angen. Trwy amlygu plant i'r cynhyrchion uh, mislif, mae hyn yn sicrhau fod mae hyn yn sicrhau fod yn cael ei normaleiddio yn yr ysgol. Um, yn ymwedig os ni'n chweched, ni'n cael dylanwad mawr ar uh, y plant uh, ieuangaf yr ysgol. Mae'n pwysig fod pobl sydd yn derbyn mislif yn teimlo cyfforddus yn yr ysgol. Dwi'n meddwl mae hynna'n pwysig iawn. Ni wedi cael ei um, ariannu gan y Llywodraeth Cymru. Dwi'n meddwl mae hwn yn really dda, achos mae yn galluogi ysgolion arall i cael ei ysbrydoli i wneud rhywbeth tebyg am eu myfyrwyr nhw fi'n credu mae'n bwysig bod yn dod o llais y uh, dysgwyr, bod nhw'n teimlo bod nhw eisiau mynd â hwn ymellach, a fi'n teimlo bod nhw wedyn yn cael cefnogaeth y plant iau, a bod y plant iau yn teimlo bod nhw'n gallu mynd at y chweched a gofyn am help, gofyn am nwyddau, bod y chweched yn gallu esbonio'r nwyddau gwahanol iddyn nhw'n ogystal, achos ni, ni gyd yn gwybod, chymod, mae'n anodd weithiau ar ddysgwyr ifanc i siarad gyda aelodau o staff, a felly dyna'r peth diwetha maen nhw eisiau gwneud. I fi'n credu bod yn bwysig iawn uh, eh, bod fi'n chwarae rôl hanfodol yn hwn fel model rôl i uh, weddill uh, bechgyn yr ysgol i ddangos bod y e ddim yn mater sydd uh, mae dynion ddim yn hapus i drafod a bod ni hefyd yn sylweddoli bod yn bwysig bod ni'n dangos y gefnogaeth ehangach yma i uh, ferched a fenywod. Fi'n credu mae'n bwysig bod pob un yn gallu trafod y mislif, dim ots bechgyn, merched, un, unrhyw un, chwad? um, unrhyw rhywedd, bod, bod ni'n gallu cael sgwrs um, onest um, a bod ni'n gallu trafod yn y gorau amdano fe. Mae Cymru sy'n falch o mislif yn sicrhau bod llai o stigma um, o gwmpas y topic a fod cael trafodaethau yn mynd i creu um, unigolion yn fwy agored i trafod am ei mislif. Mae Cymru sy'n falch o mislif yn golygu bod neb yn dioddef. Mae pawb yn cael y cynhyrchion am mislif bod nhw angen a um, mae am ddim um, ymwedig yn ysgolion.